kwanza kumsupport Diamond. Alisema nendeni mkafanye pale ili mumpe uh, uh, nguvu tena, mwana bana, kwa sababu unajua amehama kutoka kule kaja hapa, kuna namna moja au nyingine atakuwa alikuwa amesheki, so tumpromote ili aweze kufanya biashara yake vizuri, so that ni maelekezo ya Diamond. Okay, yeah. Tusende mbali Baba Levo, leo ni siku ya moto sana leo mitandaoni yeah. Tumeona sakata la Gigi pamoja na baba mtoto wake Moje mm. Ukiwa kama msanii na Gigi ni msanii pia, ukiwa kama mtangazaji Moje pia mtangazaji mm. Tuambie watu wa comment kuhusiana na jambo ah, kabla pia, baba Levo ni mzazi, ikumbuke hilo pia ah. Pia na alishakuwa naye na mtoto nje ya familia yake ambayo pia ah. labda ana, ana, ana, ana neno labda kuhusiana na hili. Ah, okay. Mimi kwa upande wangu nataka niseme wazi. Ah, mimi namjua Gigi, nimeona mambo yake. Gigi ni mshikaji wangu yeah. Lakini kwenye hili uh, mimi nasimama sana na Mo Jay. ni mtu mpole sana, Kimda, ni mtu ambaye haongeongei sana. Uh, sasa kinachokuja kutokea ni kwamba uh, nimekuwa nikiona mara kwa mara Gigi akitumia peji yake ya Instagram kumshambulia uh, mume wake, umeona bana. So kwa ushauri wangu mimi nilikuwa nadhani uh, moja alikuwa anatakiwa afate njia za kisheria, taratibu za kisheria, sio vile kwenda kumfata nyumbani kwake na nini. Hapana, afate taratibu za kisheria ili Gigi afungwe jela. Gigi akifungwa gerezani, akitoka mdomo utaisha. Sisi wote tulikuwa tuna midomo zaidi, tulivyofungwa jela, tulivyotoka tukaona kuna mabadiliko unayaona, unakuwa unaenda, unakuwa na break kwa sababu uh, usitumie uh, nguvu ya wanamke kumkandamiza mwanaume kwa sababu wewe ni mwanamke. Hapana. Uh, mimi na, na, najua kuna mambo huwa yanatokeaga uh, mtu ukiwa umezaa na mwanamke mwingine na ukawa unaishi na mwanamke mwingine kuna kwaga na mrushiano wa maneno. Hata mimi ilitokea hivyo, lakini wanawake zangu ndo zanao wanajua kama Baba Levo hana huruma. Ikifika muda anaona sasa unamshambulia kwenye maisha yake, nafata sheria, unafungwa jela, unafungwa miaka mitano kumi, ukitoka unakuta mtoto wako ameshaolewa na maisha mengine yanaendelea. That enough. Kwa hiyo MoJ mkosa alilofanya ni kwenda na mke wake kwa Gigi. So huwezi kwenda kumkamata mtu tena kuja kuchukua nikupeleke polisi. Polisi huwa wana utaratibu wao namna ya kumkamata mtu. Nenda polisi, ripoti, andika maelezo yako, taratibu zifuatwe za kipolisi kwenda kumkamata Gigi. Na maana bado lakini ukienda wewe pale uh, kitakachotokea ni kwamba wewe ndio utajikuta unaingia kwenye kesi. MoJ asipo uh, ah, fata taratibu Gigi akafungwa, nawaambieni hapa atafungwa yeye e, MoJ kwa sababu uh, kinachotokea ni nini? Uh, Gigi atampanikisha, kuna siku atampiga, atafanyaje? Watakuja wanawake, haki za wanawake, haki za nini, atafungwa Mo. Sasa ni bora achukue hatua haraka ili Gigi aende gerezani. Wanasema alienda na polisi pale nyumbani yeah. alienda na polisi. Kama alienda na polisi ni right, kwa sababu polisi wana namna ya kuweza kumkamata mtu na sio mambo ya kutupiana maneno vile, hapana. Hey, hey, polisi wana namna, wewe ukishafika ukasema bana, mtu anayenifanyia kosa anakaa hapa, polisi wana namna ya kuweza kumchukua mtu. Kivyo vyote tu utaenda polisi, wana, wanazo mbinu za kila aina, mbinu za kukubembeleza na pia wanazo mbinu za kutumia nguvu. Polisi wana kila mbinu unayojua wewe, watakufinya, utaenda polisi. Lakini Baba Levo, uh, kwa mujibu wa baadhi ya watu ambao pia wanamfuatilia wanamfuatilia Gigimani mm, lakini pia wanamfuatilia Mojei na mke wake Mojei, yeah. inavyosemekana kwamba familia ya Mojei ndio imeanza kumchokoza kiimani, ndio maana ikampelekea akapata hasira na kuanza kuzungumza kwenye kupitia mitandao ya kijamii. Uki, uki familia ikikuchokoza unafata taratibu za kisheria kama ni wazazi ni nani, wanachepeka, wanakamatwa, wanachukuliwa hatua, wanafungwa gerezani. Yaani nataka nikwambie cha msingi hapa ni kutofata taratibu za kisheria. Usipofata taratibu za kisheria kinachotokea ni kwamba wewe unajikuta unaanza kufanya makosa wewe. Okay. Sijui kama unanielewa. Nadhani na uh, mwisho wa haya kuna mmoja kati yao ataingia ata, kwenye matatizo. Wewe ulishakaa na moja hiyo na kwa nini unasema kwamba moja ni mpole? Ah, ah una sisi wote tunajuana wasabana, tunajuana na tunaona uh, namna ambavyo uh, wanaendesha uh, utaratibu wao. Hata walipokuwa kwa pamoja na Gigi tumekutana nao mara kadhaa na kila kitu. Yaani kwa kifupi ni kwamba uh, MoJ atakuwa anajuta kwa kiasi kikubwa sana kukutana na, uh, na, na, na Gigi kwa sababu ya heka heka alizokutana nazo okay. So cha msingi na cha muhimu mimi namsi uh, msanii mwenzangu Gigi mm -hmm. au sio bwana, sisi wote tuna makelele lakini uh, unapoona makelele yanaanza kuleta yanaanza kuvutika upande wa mapolisi na nini, inabidi unavuta break, unaendelea na mambo mengine, lakini wakiendelea hivi ataingia kwenye matatizo. Sawa, tumalize na hili. Niliona juzi Diamond kuhusiana na swala la ndege. Yeah. Anakuja na ndege yake. Yeah. Hem, tutonye kuhusiana na kibale. Ah, Diamond ah, ndege yake ipaswa hiyo ishafika hapa muda mrefu sana. Uh, lakini kilichotokea ni kwamba kulikuwa kuna taratibu ambazo zilikuwa hazijakamilika za kiserikali. Kwa mfano, ngoja nikwambie kitu kimoja. Ili ndege itue hapa, ndege ya Diamond ni lazima uh, wakaguzi kutoka hapa waende wakaikague waifanye wanasema inspection e, waiangalie uh, kama inafaa kwa kutua katika nchi yetu ya Tanzania na kufanya huduma hapa. Kwa hiyo ndicho kinachofanyika kwa sasa hivi. Private jet au ndege ya abiria? Uh, zote mbili, kuna ana helicopter na ana ile private jet ambayo kiuhalisia ataitumia kwa ajili ya kukodishia pia watu. Okay, sawa. Mbelevo kapumzike. Naomba nashukuru sana. la mwisho tumeona uh, Salamu SK Ah, mm. kunipitia Insta, Amina ah, alicomment ali kwenye ukurasa wa Mwijaku yeah. alicomment ah, ali kwake na akazungumzia kuhusiana na jinsi ambavyo pia amekuwa na ile utaratibu wa kumtania tania, kwa hiyo ifikie pahala waweke mipaka kidogo mm. labda hii ungeizungumziaje? Na wewe na wewe una, na utaratibu pia ku, kuwa watania tania baadhi ya mastaa na baadhi ya watu wa karibu wako? Kuna namna ya kumtania mtu asichukie. Uh, kuna namna ambayo una, unaweza kumsema mtu Ah, na yeye mwenyewe akafurahia, yeye mwenyewe ambaye ame ah, ah, umemtania, na kuna namna ambavyo ukifanya inakuwa ni mbaya, na ndio matokeo yake yanakuja kuwa kama haya yaliyotokea. So aa, Salamu amefanya kitu kizuri kwamba kumpa mtu onyo ili kuepusha mabalaa mengine yasije yakatokea huko mbele. Okay. So it's good. Okay, basi